el ordenador en casa? Eh, yo utilizo el ordenador para estudiar y también para estudiar como la teoría de matemáticas y para hacer juegos, juegos corregibles de asignaturas porque me ayuda también mucho para estudiar. Y no solo busco cosas para mí, sino también para, para mi hermana, para de repaso en las asignaturas que estaba más floja para el examen, para que no se tan mal. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Tiene ocho, está en tercero. dublin